Nauli ya kwenda Asante kwa kuichagua na kuendelea kuifuatilia Tiki TV, mwendelezo wa habari, mikasa pamoja na matukio. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, bibi mmoja aliyejitambulisha kuwa ni mkazi wa Temeke amekutwa ndani katika chumba cha mtu Mwananyamala jijini Dar es Salaam, ikidaiwa kuwa ameingia katika chumba hicho kimiujiza mitihani sawa, mitihani sawa, mitihani ya kawaida sawa. Saba amechukuliwa. Nani alichukua? Babako. Hawa ndani wamenichukulia. Kwani hizo sasa unaiba? Sina chochote. Bora kaa wapi sasa hivi? Sasa ile simu je? Umekula? Na ile simu yako au yao? huko, Ngoja ngoja kwanza. Twende. Naitwa Jasmine, natokea Mwananyamala. Mm. Leo mida saa tano nilikuwa nimetoka nimeenda sokoni. Mm. Wakati narudi nikapata taarifa kwamba kuna mwizi alikuwa ameingia ndani. Mm. Na wakati anaingia ndani mm. mume wangu alikuwa ndani amelala. Mm. Sasa sijajua alikuwa ameingia ndani kafunguaje mlango maana mlango nilikuwa nimeufunga yani kwa kurudishia ambapo ukifungua tu kitasa unaweza kuingia ndani. Mm. Ndo wakati yuko ndani amelala, kuna mpangaji mwenzangu alikuwa yuko bafuni anaoga. Asa akamwona mama kati ana alianza kuzo kufungua mlango ule mpangaji mwenzangu. Akakuta ule mlango ni mgumu ufunguki. Ndio akafungua mlango wangu ule akakuta ni mlaini unafunguka. Baada ya kufungua ule mlango akaingia ndani, nafikiri aliingia tu taratibu, akachukua hiyo simu, maana alichukua simu. Wakati anatoka ule mpakaji mwenzangu yuko bafuni, akaona mtu kama ananyemelea, akasema ngoja nitoke nimuone huyu mbona ananyemelea kulikoni. Wakati anatoka ule naye baadaye kuona mlango wa bafuni unafunguliwa, akajibana mule mule ndani kwamba akasubiri mpaka wa bafuni atoke naye ndo atoke. Yule naye kuona vile akawa amejibana mlango wa jikoni mpaka amuone anayotoka ni yupi ndani, kwa nini anafanya hivyo. Baada ya kuona huyo mtu baada ya kuona baada ya kuona pamekuwa tulivu, mtu amuone akaamua kutoka. Kutoka ndo kukutana na mpangaji mwenzangu, akaambia ni nani na unafanya nini hapa? Akasema hamna, nilikuwa namtafuta bibi Hina na humu ndani hamna bibi Hina. Baada ya kusema kwamba namtafuta bibi Hina, ndo akajua kwamba huyu sio mtu sahihi, kuna lake jambo. Ndo hapo baada ya kumkamata akaojiwa na kufinywa kidogo, akajieleza kwamba yeye eh, kweli alikuwa ameiba na akamkuta kule anao simu kwa hivyo tukio lilivyotokea na akamchukua kumpeleka kituo cha polisi. Wakati hayo yote yanatokea, unadai mume wako alikuwa ndani na yule bibi akaingia. Je, aliingia akiwa mule mule ndani amelala? Ndio. Aliingia mume wako akiwa ndani amelala? Ndio. Anaiba mume ndani amelala? Ndio. Eh. Mm. Anajibana mule mule. Ndio. Mpangaji mwingine asimuone mume bado ndani amelala. Eh. Mpaka anatoka mume ndani amelala mpaka alivomtoa nje ndo yule mpangaji akamuita. Nafikiri sasa sijui naye alikuwa amelala usingizwa design gani, sijui ndo madawa, sijui ndo nini, maana ule ukifungua tu mlango lazima akusikie. Sasa sijui kwa leo ilikuwaje, mm. hajamsikia. Baada ya kumuita, alipomuita fulani mara mbili akashtuka, ndo kutoka kutoka kamkuta huyo bibi hapo ameshika simu yake mm. mm hatua zilizochukuliwa ni kupelekwa polisi. Unadai walimfinya kidogo. Wakati ana wakati hilo linatokea, alijielezea alijitambulishaje na alisema lengo lake lilikuwa ni nini? Na alisingizwa alisingizwa kwamba kuna mtoto ndo kampa simu. Mm. Akauliza mtoto ni wa umri gani, mkubwa mdogo? Akasema ni mkubwa. Na huko ndani hamna mtoto mkubwa, ni mtoto mdogo. Na mtoto mdogo nilikuwa nipo naye. Mm. Kwa wakati wao anavyosingizia mtoto mdogo nilikuwa nipo naye, akaonekana ni muongo bahati mimi nimekuaje kwaje? Eh? Pole bibi. Mitihani sawa, mitihani sawa, mitihani ya kawaida sawa. Unakaa hapo saba amechukuliwa. Nani alichukua? Sabako. Hawa ndani wamenichukulia. Kwa nini sasa unaiba? Sijaiba, sina chochote. Una chochote. Wewe unakaa wapi sasa Sasa ile simu je? Umekula na ile simu yako yao? Pita huko, ngoja ngoja kwanza. Jina kwa jina naitwa Ali Ahmad Sharifu. Aa, ah, ni mkazi wa mtaa Mbuyuni. Leo mnamo kama mida saa nne metokea tukio la mama kuingia kwenye eneo la nyumba hii. saa muda huo huyo mama alitoka upande huo ameingia hapa lakini hajaonekana jinsi alivyo alivyoingia. Mm. Ingia ndani akafungua mlango wa nyumba chumba cha kwanza upande wa kulia. Mm. Akaona umefungwa. Mlango wa pili akaona uko wazi, mwenyewe alikuwa ameingia chooni. Mm. Bahati nzuri akaingia moja kwa moja ndani mm. ya kile chumba. Sasa bahati nzuri aliingia chooni, ndio mwenye chumba akaona kama kuna kivuli kime kimepita eneo la chumba chake. Akawahi kutoka akarudi kujibanza kwa upande wa nje ya mlango wake, na yule mama alivyoona vile amejibanza kwenye ukuta kwa ndani kwenye mlango. Sasa alivyoona kimya, yule mama akaanza kutoka yule yule mwenyewe ndo akajitokeza naye, kwa maana walikutana uso kwa uso. Akamuuliza, ehe, umekuja kufanya nini chumbani na chumba sio chako? Yule mama akaamdua. Kilichofuata ah, yule mama, kwa sababu alikuwa ameficha mikono yake kwa nyuma, akaulizwa umeficha nini, akawa amenyamaza kimya, lakini bahati nzuri mwenyewe akamwaya akamkamata akatoa akana simu yule jamaa ambayo alichukua simu yule mama alikuwa ameificha. Kwa hiyo kilichowajili hapo, wameitwa watu wa serikali ya mtaa, wakaja wakamwona yule mama, wakamhoji, wakamsachi, kilichojiri kwamba kilichofuata kwamba hawezi kufanya chochote, achukuliwe yule mama apelekewe polisi. Ndo akachukuliwa kipindi kile, sasa tunamchukua video kutoka ndani mpaka hapa nje kakata, tukamchukua kutokea hapa mpaka barabarani nikaikata. Kwa hiyo hizo clip ninazo ambazo yule mama sawa. Yeah. Kwa ulivyomuona yule mama na tukio lililotokea ulihisi au uligundua kitu gani? Mimi nilihisi yule mama kidogo kama yani sio mtu wa kawaida mm. kwa sababu ya uh, jinsi alivyo mm. na alafu alivyokutwa akashindwa kujielezea na akawa anatetemeka mm. kwa anaonekana kabisa kama sio mtu wa kawaida, na alivyotoka ya mwanzo huku akaja akaingia ndani mtu yupo hapa lakini mtu hakumuona mtu wa kuingia ndani. Maana kaingia kwa njia ya sio ya kawaida. Na maana huyo huyo inawezekana hakujia hilo swala, akajia jambo jingine. Lakini sasa baada ya kuona simu akafuata simu. Lile jambo ambalo lilomjia lilofanya aje ameshindwa kulifanya nahisi. Ndio maana hapa watu wakastuka wakamwai kwa ndo hili lililotokea. Unaposema huenda sio mtu wa kawaida na hakuja kwa njia ya kawaida, tufungue akili kidogo. Yaani eh, amekuja kwa njia kama ya ajabu, kwamba haiwezekani kwamba anatokea hivi mtu anapita hapa na mtu yuko hapa dukani, afu mtu hajamuona. Mm. Kwa hiyo sio mtu wa kawaida. Alipokuwa akihojiwa baada ya serikali kufika, kwa maana ya uongozi wa serikali mtaa, alikuwa akijielezea vipi? Ah, yaani ah, ah, alikuwa anajielezea kwamba alikuwa anakuja alikuwa anakuja hapa, kuna mtu mama si alikuwa anamfanyia kazi zake mm. Lakini sasa kwa maelezo ya kawaida kwamba mama hapa alikuwa sio sehemu ambayo anakuja watu wanavyoeleza mm. Anasema mama amefanyaje? Amejistukia tu, ndio maana akatoa maelezo ambayo sio mm. Mbona alikuwa anakuja anamfulia, sijui kuna nani, sijui anamfulia, lakini hao waliwataja sio mm. hakuwahi kukaa yeye. Yeah, anatokea wapi? Mama kwa maelezo anasema ametokea Temeke na hapa anapofahamu. kwa maelezo mwenyewe anasema kuna hapa hayapafahamu. Hapafahamu. Sasa alifikaje kama hapafahamu? Eh, unawezekana kwamba mtu ukatoka huko ukaja maeneo mpaka haya uyajui ukapotea. Mm. Kwa hiyo unachokifanya unafanya matukio tu. Mm. Ndio ilivyotokea. Kwa tukio kama hilo wewe ukiwa kama kijana na una maisha yako Dar es Salaam hapa unatoa wito gani kwa wanaokutazama, jamii pamoja na serikali kwa ujumla? Jamii tunasema kwamba jamii kwanza itizame mazingira ya watoto wao, kwa sababu yametokezea kwamba bibi kama huyu ni mtu mzima ametoka huko, ameingia maeneo ambayo hapa ni mgeni, kwa hiyo anaweza akafanya tukio la aina lolote kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo tahadhari kubwa kwa jamii kwamba iwe makini na watoto wao, iwe makini na majumba yao. Jamani, Hatupiji bana. Atampiga hapo. Hatupiji. Hata wewe huko kurekodia na Mpaka kurekodi. Nauli ya kwenda Unakaa Unakaa umechukuliwa? Nani alichukua? Babako. Naiba kwa sababu gani? Kwa nini sasa unaiba? Njao. Njao. Tampeleka mpaka wapi? Alisampeleka mpaka wapi?